twongeye kuhasuhuza bene data ngo uburu n'amahoro ntibibane namwe uyu mwanya tugeze muri handitswe ngo kandi turaretse umwuka wera ngo aze abane natwe tugeze mu itangiriro igice cya cumi na gatanu ku murongo wa mbere turi bugeze ku wa gatandatu ko kwizera gukomeye kubasha kwimura imisozi ikimuka apfuye kubasha kubazura murukundo rukundo nimwo byose byuzurira yewe mana yewe mana yewe mana kugira ngo tugukorere tutaryarya tubonye ko igikozwe na rukundo nta rukundo nukurushwa n'ubusa yewe mana yewe mana kugira ngo tugukorere tutaryarya tubonye ko igikozwe nta rukundo nta rukundo rukurushwa n'ubusa dusenge uwiteka imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane bwa kanya keza turakoraritse ngo uzubane natwe mu ijambo ryawe ngwino utwiyobore kandi twifashirize utujye imbere adukorere imirimo ikomeye n'ibitangaza kandi mwuka wera tumurarikiye kubana natwe muri kano kanya ngwino uyobore buri wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe mu izina rya yesu amen ababwiriza babwiriza cyane abaririmbyi bakaririmba neza vatumirwa ndetse vakavakunda nta rukundo rukurushwa n'ubusa yewe mana yewe mana yewe mana kugira ngo tugukorere tutajyajya tubonye ko igikozwe nta rukundo nta rukundo rukurushwa n'ubusa yewe mana yewe mana yewe mana kugira ngo tugukorere tutaryarya tubonye ko igikozwe nta rukundo nta rukundo rukurushwa n'ubusa itangiriro cya cumi na gatanu ku murongo wa mbere haragira hati hanyuma y'ibyo ijambo ry'uwiteka riza kuri aburamu mu iyerekwa riti aburamu witinya ni jye ngabigukingira uzagororerwa ingororano ikomeye cyane hano uwiteka yibutsaga aburahamu ko azamuha ingororano ikomeye kubera ko yamwumviye mu nzozi yarose nijoro yumva ijwi rimubwira riti aburamu witinya ndinga bigukingira kandi uzagororerwa ingororano ikomeye cyane nk'uko biri mu makurambere n'abahanuzi paji ya mirongo inani na gatanu natwe imana niyo ngabo idukingira nk'uko tubisaba muri zaburi mirongo inani na kane ku murongo wa cumi kuko ingabo idukingira ari uwiteka umwami wacu ni uwera wa isirayeli biboneka muri zaburi ya mirongo inani n'icyenda ku murongo wa cumi n'icyenda ni wowe bwihisho bwanjye n'ingabo inkingira niringira ijambo ryawe nk'uko tubisoma zaburi ijana na cumi n'icyenda ku murongo w'ijana na cumi na kane uwiteka ni ingabo ikingira abamwumvira kandi bakitondera amategeko ye abikira abakiranutsi agakiza abagendana umurava ababera ingabo nk'uko biri mu migani cya kabiri ku murongo wa karindwi Imitima yacu itegereza Uwiteka, ni mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Muri Zaburi mirongo itatu na gatatu ku murongo wa makumyabiri. Abakomeye bo mu mahanga bateraniye guhinduka abantu b'Imana ya Aburahamu, kuko ingabo zikingira abo mu isi ari iz'Imana ishyizwe hejuru cyane. Zaburi ya mirongo ine na karindwi ku murongo wa cumi. uba mu rw’isumba byose azahama mu gicucucu cy'Ishoborabyose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye, umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugendera ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu, abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha biri muri zaburi mirongo icyenda n'imwe ku murongo wa mbere kugeza ku munani igihe ugeze mu bibazo ukabona ugeze mu majune akomeye ujye utabaza uwiteka umutegereze wihanganye nawe azagutabara nk'uko muri zaburi ya mirongo ine ku murongo wa kabiri kugeza ku wa kane havuga haragira hati nategereje uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo ashyira ibirenge byanjye ku rutare akomeza intambwe zanjye kandi ashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye niyo shimwe ry'imana yacu kandi nanone ijambo ry'imana ni ingabo nk'uko tubisoma mu migani igice cyayo cya mirongo itatu ku murongo wa gatanu ahagira hati ijambo ry'imana ryose rirageragezwa niyo ngabo ikingira abayihungiyeho naho mu itangiriro igice cyaho cya cumi na gatanu ku murongo wa kabiri kugeza ku wa kane haragira hati aburahamu aramubaza ati mwami w'iteka uzangororera iki ko ngenda ndi kandi uzazungura urugo rwanjye ari eliyezeri umunyadamasiko ati dore nta rubyaro wampaye kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye maze ijambo ry'uwiteka riza kuri we riti uwo si we uzaragwa ibyawe ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa ariko umutima we wari waraciye intege cyane n'uburyo yabonaga iryo sezerano atabasha kurishyikira, yasabye ko yabona ikimenyetso gifatika cy'uko iryo sezerano rizasohora. Ariko se isezerano ryashobora gusohora rite imana y'umwana w'umuhungu idatanzwe? Biri mu Abakurambere n'Abahanuzi paje ya mirongo inani na gatanu. Nk'uko Aburahamu nta mwana w'umuhungu yari afite Ubwa mbere yahise atekereza ko umugaragu we w'umwizerwa Eliyezeri ari we azagira umuhungu we maze akamuraga ibye, ariko Imana imuhamiriza ko umugaragu we atari we uzaba umuragwa we cyangwa ngo ahabwe ibye, ahubwo ko ari umuhungu we nyirizina azibyarira. Nk'uko tubibona mu gitabo cyitwa Mwuka w'Ubuhanuzi, volume ya mbere, paje ya mirongo icyenda na gatanu. nyamara natwe turi abaragwa b'agakiza kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa ndetse turi abaragwa b'imana turi abaraganwa na kirisito niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe tubisoma mu baroma igice cya munani ku murongo wa cumi na karindwi ubwo muri aba ba kirisito muri urubyaro rwa burahamu muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe nk'uko tubisoma mu bagaratiya gatatu makumyabiri n'icyenda kugira ngo dutsindishizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Iki cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. Nk'uko tubibona muri Tito igice cyaho cya gatatu ku murongo wa karindwi n'abaheburayo gatandatu cumi na kabiri na cumi na karindwi uwiteka yashoboraga kuba yarakuyeho umunyabyaha akamurimbura rwose ariko umugambi urushijeho kuba uw'igiciro we yahisemo mu rukundo rwe rutarondoreka atanga ibyiringiro ku batabifite kandi yahaze umwana w'ikinege ngo atware ibyaha by'abari mu isi kandi ubwo yatanze ijuru ryose muri iyo mpano ikomeye, ntacyo azima umuntu agikeneye kugira ngo ashyikire igikombe cy'agakiza no kuba umurago w'Imana uraganwa na Kristo. Biboneka mu butumwa bwatoranijwe varime ya mbere paje ya magana atatu makumyabiri na gatatu. Yakobo amaze kugwa mu gituza cya marayika w'isezerano, yavunaguritse kandi aguye agacuho, nibwo yamenye kunesha gukomoka ku kwizera gutsinda kandi nibwo yahawe icyubahiro cy'igikomangoma cy'Imana. Igihe acumbagizwaga n'ikibero cye, nibwo ingabo za Esawu zari imbere ye zahagaritswe, kandi Farawo wari umuragwa w'intebe y'ubwami, nibwo yamwunamiraga amusaba umugisha. Bityo rero, umugabo w'agakiza kacu yatunganishijwe kubabazwa n'abana bo kwizera nabo bo bakuwe mu ntege nke bahabwa imbaraga nyinshi no kunesha ingabo z'abanyamahanga ndetse n'abacumbagira bajyana iminyago kandi n'abanyantege nke bahinduka nka Dawidi kandi inzu ya Dawidi iba nka marayika w'Uwiteka nk'uko biri muri Zekariya cumi na kabiri ku murongo wa munani no mu gitabo cyitwa Abahirwa ni bande paje ya mirongo itandatu na kabiri mu iyerekwa yagize petero abonye ijuru rikingutse maze ikintu kiramanuka gisa nk'umwenda kumuma hasi gifashwe ku binyita bine kijya hasi harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru ane n'ibikururuka hasi byose n'ibiguruka mu kirere byose ijwi riramubwira riti haguruka petero ubagurye petero ati oya mwami kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri riti iby'imana ihumanuye wibyita ibizira biba bityo gatatu icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru ibintu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya cumi ku murongo wa cumi n'umwe kugeza cumi na gatandatu irerekwa ryaje rije gucyaha petero no kumwigisha ryamwishuriye umugambi w'imana ko kubw'urupfu rwa kirisito abanyamahanga bakwiriye kuba abaraganwa umugisha w'agakiza n'abayuda Nta mwigishwa n'umwe wari warabwirije abanyamahanga ubutumwa bwiza. Mu bitekerezo byabo hari hakiri urusika rwabatandukanyaga n'abanyamahanga, kandi rwari rwarasenywe n'urupfu rwa Kristo. Umurimo wabo wari waribanze ku Bayuda kubera ko bari barakumiriye abanyamahanga bakabaheza ku migisha y'ubutumwa bwiza. Ubwo rero Uwiteka ashaka kwigisha Petero by’umugambi w'Imana wo kugera ku batuye isi bose. Ibintu byakozwe n'intumwa paji y'ijana na mirongo itatu na gatandatu pawulo yarahawe umurimo wo kumenyekanisha ibanga ryahishwe uherekera kose kubamenyesha ubwiru bw'ibyo ishaka kandi pawulo aravuga ati ubwo ntibwamenyeshejwe abana b'abantu mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ze zera n'abahanuzi babishuriwe n'umwuka yuko abanyamahanga ari abaraganwa natwe bakaba ingingo z'umubiri umwe natwe abaheshejwe n'ubutumwa bwiza kuzagabana natwe muri Yesu Kristo ibyasezeranijwe ko biri mu befeso gatatu gatanu kugeza cumi na rimwe bino byakozwe n'intumwa paje y'ijana na mirongo itanu n'icyenda Ababyeyi bakwiriye kwigisha no gutoza abana babo bakiri bato kugira ngo bazakure ari abakristo. Twahawe abana kugira ngo tubigishe, atari nk'abazaragwa intebe y'ubwami bw'isi, ahubwo nk'abami bazimana n'Imana ibihe bidashira. Urugo rwa gikristo, paji ya magana abiri mirongo itatu n'umunani. Dukeneye gusobanukirwa neza umurimo w'abamarayika. byaba byiza kwibuka ko buri mwana w'Imana nyakuri afatanya n'ibiremwa byo mu ijuru, ingabo zitagaragara zifite ubushobozi n'umucyo, zigota abagwaneza n'abicisha bugufi, bizera bakanishyuza amasezerano y'Imana. Abakerubi, abaserafi n'abamarayika bahebuje mu mbaraga kandi bahagaze iburyo bw'Imana, bose ni imyuka ikorera Imana, itumwa gukorera umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Nk'uko biri mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo paje ya magana abiri na mirongo itanu n'umunani ijuru ryose riri ku murimo kandi abamarayika biteguye gufatanya n'abategura igenamigambi kugira ngo imitima kirisito yapfiriye ishobore kumenya inkuru nziza y'agakiza abamarayika bakora umurimo wo gufasha abazarwa agakiza barabwira buri mukiranutsi nyakuri bati hariho umurimo ugomba gukora nimugende mubwire abantu amagambo yose y'ubugingo Iyaba ababwirwa aya magambo bose bashakaga kuyumvira, umwami yategura inzira imbere yabo akabaha ibyo bakeneye byose. Biri mu gitabo cyitwa Ihame ry'Itorero, volume ya cyenda, paji magana ane mirongo na gatatu na magana ane mirongo itatu na kane. Ibyo duhamya ni iby'icyubahiro. twebwe abadivantisiti bakomeza isabato duhamya yuko dukomeza amategeko y'imana yose kandi dutegereje kuza k'umucunguzi wacu ubutumwa bukomeye cyane bw'imbuzi bwahawe abakiranutsi b'imana bakeya dukwiriye kugaragarisha amagambo n'imirimo yacu y'uko dusobanukiwe n'inshingano ikomeye twahawe umucyo wacu ukwiriye kurabagirana cyane bituma abandi bashobora kureba yuko duhimbariza data twese mu mibereho yacu ya buri munsi yuko dusabanye nabo mu ijuru kandi yuko turi abaraganwa na Yesu Kristo yuko igihe azatunguka afite imbaraga n'ubwiza bwinshi tuzasa nawe biboneka mu gitabo cyitwa inama zigirwa itorero paje mirongo itandatu na gatatu abantu bamwe bacecekera mu iteraniro bitewe n'uko nta kintu gishya baba bafite bavuga bityo bakaba bagomba gusubiramo ibyo bigeze kuvuga neretswe ko ubwibone ari bwo muzi wabyo mbona ko Imana n'abamarayika bategaga amatwi ubuhamya bw'abera ndetse kubisubiramo buri cyumweru bikabashimisha kandi bikabubahisha. Uwiteka akunda kwiyoroshya no kwicisha bugufi, ariko iyo avuga ko ari abaragwa b'Imana ndetse bazaraganwa na Yesu Kristo wapfushije ubusa igihe cy'agaciro kenshi mu materaniro yabo, ibyo bibabaza Imana kandi bigashavuza abamarayika. Biri mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze paje y'ijana na cumi na gatanu umutware w'ijuru yari mu bantu be imana yararahaye isi impano yayo ikomeye kurenza izindi zose wari umunezero ku bantu b'abakene kuko yesu yararaje kubahindura abaragwa b'ubwami bwe wari umunezero ku batunzi kuko yari kubigisha uko baronka ubutunzi buhoraho. Wari umunezero ku bantu b'injiji kuko yari kubagira abahanga mu by'agakiza. Wari umunezero ku bantu bajijutse kuko yari kubabumburira ubwiru bwimbitse cyane kurenza ubwo bari barigeze gucukumbura. Ukuri ko kwari kwarahishwe abantu uhereye kuremwa ku isi bagombaga guhishurirwa binyuze mu murimo w'Umukiza. Iboneka mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje magana abiri mirongo irindwi na karindwi. Ubwo Yesu yakoreraga umurimo we mu buturo bwera, urubanza rw'abakiranutsi bapfuye rwarakomezaga maze rugera no ku bakiranutsi bakiriho. Kristo rero yaramaze guhabwa ubwami bwe, yaramaze guhongerera ubwoko bwe kandi yaranahanaguye ibyaha byabo. Abazaragwa ubwami bari bamaze kuboneka. Ubukwe bw'Umwana w'Intama bwamaze gutaha, kandi ubwami no gukomera k'ubwami bwose bwo munsi y'ijuru bwari bwamaze kwegurirwa Yesu n'abaragwa b'agakiza. Kandi Yesu yagombaga kwima akaba umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Biri mu nyandiko z'ibanze, paji magana abiri na mirongo inani. Itegeko ry'ubuzima ryatanzwe n'Umukiza. Uko mushaka abana babagirira, abe ari ko namwe mubagirira. biri muri luka gatandatu mirongo itatu na rimwe byagombaga gushyirwa mu bikorwa n'abantu bose barera abana abasore bari muri bo nabo bagize umuryango mvajuru abaragwa w'ubugingo buhoraho itegeko rya kirisito rigomba kubahiriza gukiranuka ku basore bafite ubwenge buke n'abigomeka biri mu gitabo cyitwa uburezi paje magana mirongo icyenda na kabiri itangiriro igice cyayo cya cumi na gatanu ku murongo wa gatanu kugeza kwa gatandatu haragira hati aramusohokana aramubwira ati rarama urebe ijuru ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara ati urubyaro rwawe niko ruzangana ni ukwizera uwiteka abimuhaniriza no gukiranuka hanyuma ajyanwa hanze y'ihema rye maze abwirwa kubura amaso ngo abare inyenyeri zitabarika zimurika mu kirere kandi bwabikoraga yabwiwe n'aya magambo ngo urubyaro rwawe niko ruzangana aburahamu yizeye imana bimuhanirizwa no gukiranuka makumyabiri n'abahanuzi paje ya mirongo inani na gatanu uko niko umuntu wese ukora ibyo imana ishaka bimuhanirizwa no gukiranuka kugeza ibihe by'abantu byose iteka ryose biri muri zaburi buri ijana na gatandatu ku murongo wa mirongo itatu n'umwe gukiranuka kw'abatunganye kuzabarokora ariko abariganya bazategwa no kugira nabi kwabo umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibishukano ariko ubiba gukiranuka azabona ibihembo by'ukuri mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo no mu mayira yako nta rupfu rubamo biboneka mu migani igice cyayo cya cumi na rimwe ku murongo wa gatandatu no ku gice cya cumi na kimwe ku murongo wa cumi n'umunani no ku gice cya cumi na kabiri ku murongo wa makumyabiri n'umunani ariko noneho hariho gukiranuka kw'imana kwahishuwe kudahishwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya niko gukiranuka kw'imana abizeye bose baheshwa no kwizera yesu kirisito ari nta tandukaniro yesu kirisito niwe imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo imana yabyihanganiraga kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye yesu iboneka mu baroma igice cya gatatu ku murongo wa makumyabiri n'umwe na makumyabiri na kabiri na makumyabiri na gatanu na makumyabiri na gatandatu Kwizera ni impano y'Imana ariko imbaraga zo kwishyira mu bikorwa ni izacu. Kwizera ni ikiganza umuntu akoresha akakira ubuntu n'imbabazi Imana itanga. Tubibona mu gitabo cyitwa Ubuntu bw'Imana butangaje, paje ya magana atatu na cumi na gatanu. Kandi ibyanditswe bikomeza kugaruka kuri Aburahamu. Mbese ibyanditswe bimuvugaho iki? ntivuga ngo aburahamu yizeye imana bikamuhanizwa no gukiranuka ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka kuko amategeko atari yahesheje aburahamu cyangwa urubyaro rwe isezerano ry'uko azaragwa isi yose ahubwo yariheshejwe no gukiranuka kuva ku kwizera biboneka mu baroma igice cya kane ku murongo wa gatatu uwa gatanu n'uwa cumi na gatatu aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga menshi nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe ni ko kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara aracuze kwizera ko kwe agacogora ahubwo yabonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanyishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Ni cyatumye bimuhanizwa no gukiranuka. Icyakora ntibyanditswe ku bwe yuko byamuhwanijwe no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazaheshwa nuko twizeye iyazuye Yesu Umwami wacu watangiye ibicumuro byacu, akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Biri mu Baroma igice cyaho cya kane ku murongo wa cumi n'umunani kugeza makumyabiri na gatanu. Gukiranuka ni ukumvira amategeko. amategeko asaba gukiranuka kandi iki nicyo umunyabyaha agomba itegeko nyamara ntashobora kugitanga uburyo bwonyine ashobora kugira gukiranuka ni ukwizera rero binyuze mu kwizera ashobora gushyikiriza imana ibyo kirisita yamukoreye uwiteka nawe akabura gukiranuka k'umwana we kuri uwo munyabyaha gukiranuka kwa kirisito kwemerwa mu mwanya wo gutsindwa k'umuntu imana ikamwakira ikamubabarira igatsindishiriza uwo muntu wihannye kandi wizeye ikamufata nk'umukiranutsi kandi ikamukunda nk'uko ikunda umwana wayo uku niko kwizera kubarwa nko gukiranuka kandi umuntu ubabariwe akomeza guhabwa ubuntu bukurikira ubundi ava mu mucyo muto akajya mu mucyo urushijeho kuba mwinshi ashobora kuvugana ibyishimo ati iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagerwa ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera uwo yahaye Yesu kirisito umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho uko tubisoma muri tito igice cyaho cya gatatu ku murongo wa gatanu kugeza ku wa karindwi kandi biri mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe volume ya mbere paje ya magana atatu mirongo icyenda na karindwi ariko Yesu yaduciriye icyanzu cyo gukira yabaye mu isi arageragezwa kandi ababazwa nkatwe mu kubaho kwe nigeze akora icyaha yadupfiriye none ubu yemeye gutwara ibyaha byacu no kudagukiranuka gukiranuka kwe mu gitabo cyitwa kugana Yesu paje ya mirongo itandatu na kabiri kubarwa gukiranuka kwa kirisito kuzanwa no kwizera gutsindishiriza abanyabyaha kandi niko gutsindishirizwa pawulo ashishikariza abantu muri amagambo magambo ati kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha ariko noneho hariho gukiranuka kw'imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya niko gukiranuka kw'imana abizeye bose baheshwa no kwizera yesu ari nta tandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo ni we imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye kugira ngo yerekane gucyanika kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo imana yabyihanganiraga mbese none rindiza ubusa amategeko kwizera ntibikabeho ahubwo turayakomeza biri mu baroma gatatu makumyabiri kugeza mirongo itatu na rimwe ubuntu ni neza cyangwa kugirirwa neza tudakwiriye, maze uwizera agatsindishirizwa atabikwiriye, yemwe nta n'icyo asezeranye gutura, atsindishirizwa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, uhagaze mu rukiko rwo mu ijuru nk'incungu n'umwishingizi w'umunyabyaha. Ariko nubwo atsindishirizwa kubw'ibyo Kristo yakoze, nta mudendezo afite wo gukiranirwa. kwizera gukorera mu rukundo kandi kugatunganya ubugingo kwizera kurakura kukagira umwumba w'ururabo hanyuma ururabo rukabumbura nyuma rukazatanga umusaruro w'urubuto rw'igiciro aho kwizera kuri imirimo myiza irahaboneka abarwayi barasurwa abakene barafashwa imfubyi n'abapfakazi ntibirengagizwa abambaye ubusa barambikwa abashonji baragaburirwa kandi na Kristo yagendagendaga agakora neza, iyo abantu bomatanye na we bakunda abana b'Imana, ubugwaneza n'ukuri bikayobora intambwe zabo. Mu maso habo hagaragaza imibereho yabo, kandi abantu bamenya ko babanye na Yesu kandi bigishijwe nawe we. Kristo n'umwizera bahinduka umwe, kandi ubwiza bw'imico ye bugaragarira mu bantu bomatanye bikomeye ni isoko y'imbaraga n'urukundo. Kristo ni ububiko bukomeye bwo gukiranuka gutsindishiriza abanyabyaha n'ubuntu bubatunganya. Biboneka mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe volume ya mbere paje ya magana atatu mirongo icyenda n'umunani. Uko imibereho yawe yo mu gihe cyashize yaba imeze kose uko ibyawe bya none byaba ari ibicantege kose nusanga yesu uko uri kose uri umunyantege nke utagira kivurira kandi wihebye umukiza wacu w'umunyembabazi azagusanganira ukiri kure cyane kandi azaguhobeza n'amaboko ye yuje urukundo kandi akwambika umwambaro wo gukiranuka kwe biri mu gitabo cyitwa ubuntu bw'imana butangaje paje ya cyenda sanga yesu maze uhabwe uburuhukiro n'amahoro ushobora kugira umugisha nonaha ubona ku gitabo cyitwa kwizana n'imirimo paje mirongo itatu na karindwi igihe umunyabyaha yemeye kirisito kubwo kwizera ako kanya ahita ababarirwa abarwa gukenuka kwa kirisito kandi ntiyongera gushidikanya ubuntu bw'imana babarira mu gitabo cyitwa ubusobanuro bwa bibiriya bwa batisite umunsi wa karindwi volume ya cyenda paje y'igihumbi na mirongo irindwi n'imwe imbabazi no gutsindishirizwa ni ikintu kimwe kandi birahwanye binyuze mu kwizera umwizera atambuka umwanya wa satani umugome umwana w'icyaha akagira mu mwanya wo kumvira kwa yesu kirisito bidatewe n'uko yavukanye ingeso nziza ahubwo bitewe n'uko kirisito amwakira nk'umwana we yibyariye umunyabyaha ababarirwa ibyaha bye kuko ibyo byaha bishyirwa ku ncungu ye n'umwishingizi we niko gitabo cyitwa kwizera n'imirimo paje y'ijana na gatatu dukwiriye guhinduka ibiremwa bishya kubwo kwizera kamere ya kera yabyawe n'amaraso n'ubushake bw'umubiri ntishobora kuragwa ubwami bw'imana inzira za kera imico tuvukana n'ingeso za kera bikwiriye kurekwa kuko ubuntu tutaburazwe kuvuka bundi bushya bivuze kugira imigambi mishya ibyo wishimira bikaba ari bishya n'ingeso nshya mu gitabo cyitwa maranata paje magana abiri mirongo itatu na karindwi ubuntu bwa kirisito nibwo butera umutima w'umuntu kwanga satani hatabayeho ubu buntu n'imbaraga bihindura umuntu ajya gukomeza kuba imbohe ya satani n'umugaragu we uhora yiteguye gukora ibyo amutegetse byose kwizera kumbeshejeho paje ijana na cumi na karindwi kumvira kwacu siko gutuma duhabwa agakiza kuko agakiza ari impano imana duhera ubusa ahubwo tugaheshwa no kwizera ariko rero kumvira ko ni imbuto yo kwizera biri mu gitabo cyitwa kugana yesu paje mirongo itandatu n'imwe namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka gutsindishirizwa bisobanuye gukiza umuntu ukurimbuka kugira ngo abone ukwezwa kandi binyuze muri uko kwezwa yakire imibereho y'ijuru. Ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, volime ya karindwi, paji magana cyenda n'umunani. Dusoreje aha handitswe ngo bene data, ubutaha tuzakomerezaho n'umurongo wa karindwi paka turangije kino gice cyose cya cumi na gatanu cy'itangiriro turaretse mwuka wera ngo abane natwe kandi imana ikomeze kutwumvisha ijambo ryayo ikirutaho tubasha kwitegura kirisito uri bugufi kugaruka none ni mucyo dusenge data twese uri mu ijuru imana igira neza kandi imana idukunda urakoze cyane kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe tugushimiye cyane uburyo wabanye natwe muri iri jambo ryawe none ngwino utuyobore utwifashirize ijambo rimaze kunyura amatwi yacu tubashe kurigenderamo kandi uko kwizera kwaduhesha agakiza utubashisha kukwakira mu mibereho yacu maze tugire imibereho mishya yigure kirisito nk'uko tumaze kubyiga tubisabye twizeye ngo bitubashishe mu izina rya yesu amen